Come along with us, please. Come along with us, please. Come یعنی آمدن و come along یعنی همراه ما بیایید. With همراه با us ما یا ما را please لطفاً. Come along with us, please. همراه ما بیایید لطفاً. Come along with us, please. Come along with us, please. We just met along the way. We just met along the way. We just met یعنی ما به تازگی دیدار کردیم. met گذشته فعل بیقاعده meet یعنی ملاقات کردن. along یعنی در طول. the way اون راه اون راه مشخص We just met along the way ما به تازگی در طول مسیر همدیگر را دیدیم We just met along the way We just met along the way That land will be used for urban development. That land will be used for urban development. That land یعنی آن سرزمین یا آن زمین will be used استفاده خواهد شد for برای urban شهری development یعنی توسعه urban development یعنی توسعه شهری that land will be used for urban development آن زمین برای توسعه شهری استفاده خواهد شد. That land will be used for urban development. That land will be used for urban development. Mr. Jackson is in charge of product development. Mr. Jackson is in charge of product development. Mr. Jackson یعنی آقای جکسون is in charge یعنی مسئولیت داره در مقام مسئولیت قرار داره of as, product محصول development توسعه product development یعنی توسعه محصول Mr. Jackson is in charge of product development آقای جکسن مسئول توسعه محصول است. Mr. Jackson is in charge of product development. Mr. Jackson is in charge of product development. They themselves decided to do so. They themselves decided to do so. They آنها themselves خودشان decided تصمیم گرفتند گذشته فعل decide to do so که این کار رو انجام بدن که این گونه انجام بدن They themselves decided to do so آنها خودشان تصمیم گرفتند آنچنین کنند They themselves decided to do so They themselves decided to do so The girls made themselves sandwiches for lunch. The girls made themselves sandwiches for lunch. The girls یعنی اون دخترها اون دخترای مشخص که داریم در موردشون صحبت میکنیم. Made گذشته make درست کردن themselves برای خودشان sandwiches sandwiches جمع sandwich. for برای lunch نهار The girls made themselves sandwiches for lunch برای نهار دختران برای خودشان ساندویچ درست کردند The girls made themselves sandwiches for lunch The girls made themselves sandwiches for lunch Can I see the report? Can I see the report? Can I see یعنی آیا من میتونم ببینم the report اون گزارش رو اون گزارش مشخص رو که دارم در موردش باهات صحبت میکنم Can I see the report آیا می شود گزارش را ببینم؟ خب حالا نوبت شماست ما هم میخوایم گزارش کار شما و گزارش تمرین شما را ببینیم لطفا برای تمرین و رشد اعتماد به نفستون فراموش نکنید که عبارتها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و حتما هنگامی که تکرار کردید با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم نویسیم و تکرار میکنیم Can I see the report؟ آیا می شود گزارش را ببینم؟ Can I see the report? Can I see the report? We called the police to report the accident. We called the police to report the accident. We called یعنی ما زنگ زدیم the police به پلیس زنگ زدیم to report که گزارش بدیم the accident اون تصادف رو We called the police to report the accident. ما به پلیس زنگ زدیم تا تصادف را گزارش کنیم. We called the police to report the accident. We called the police to report the accident. You need to accept your role in life. You need to accept your role in life. You need یعنی شما لازمه که to accept که بپذیری your role وظیفه خودت in life در زندگی قطعا همینطوره و هممون باید وظیفه خودمون رو در زندگیمون بپذیریم و واقعا به این فکر بکنیم که چطور میتونیم در این دنیا و در زندگی خودمون تأثیر گذار باشیم تأثیر بپذیریم یا تأثیر بگذاریم اگر واقعا میخوای تأثیر گذار باشید دوستان یکی از راههاش یادگیری انگلیسیه اگر میخواید دنیای خودتون رو عوض بکنید اگر میخواید دیدگاه ذهنیتون رو عوض بکنید انگلیسی یاد بگیرید زبان یاد بگیرید در کل دنیای جدیدی است و قطعا از رهگذر این دنیای جدید افقهای تازه‌ای هم در ذهن شما باز خواهد شد امیدواریم که تندرست و خوش باشید فراموش نکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید طبق روش تمرین کنید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید جمله و عبارت مونین با هم نویسیم و تکرار میکنیم You need to accept your role in life شما باید وظیفه خود در زندگی را بپذیرید You need to accept your role in life You need to accept your role in life. Schools play an important role in society. Schools play an important role in society. Schools یعنی مدرسه ها یا مدارس play بازی می کنند an important یک مهم role نقش یا وظیفه in در society جامعه play an important role یک کالوکیشن بسیار کاربردی و مهمه که میتونید ازش در نوشتار آکادمیک در صحبت کردنتون استفاده بکنید چقدرم با کلاس و چقدر زیباست Schools play an important role in society مدارس نقش مهمی در جامعه را بازی می کنند Schools play an important role in society Schools play an important role in society. This city is better than I expected. This city is better than I expected. This city یعنی این شهر is better بهتره than در مقایسه با I expected اون چیزی که من انتظار داشتم expect یعنی انتظار داشتن و expected یعنی انتظار داشتم در زمان گذشته This city is better than I expected این شهر از آنچه انتظار داشتم بهتر است This city is better than I expected This city is better than I expected I hope you get better soon. I hope you get better soon. I hope یعنی امیدوارم you get better شما بهتر بشوید soon به زودی I hope you get better soon امیدوارم زودتر بهتر شوید I hope you get better soon I hope you get better soon Jack gave up the plan for economic reasons. Jack gave up the plan for economic reasons. Jack یعنی آقای به نام جک gave up گذشته give up یعنی بیخیال شدن، تسلیم شدن، سرباز زدن the plan اون پلانی که چیده بود، اون برنامه که چیده بود به چه دلیل؟ for برای economic اقتصادی reasons دلایل economic reasons دلایل اقتصادی Jack gave up the plan for economic reasons جک از برنامه به دلایل اقتصادی سر باز زد یا بیخیالش شد جک gave up the plan for economic reasons Jack gave up the plan for economic reasons. all of us know that we are in an economic crisis. All of us know that we are in an economic crisis. All of us یعنی همه ما know میدانیم that که we are ما هستیم in در an economic crisis در یک بحران اقتصادی crisis یعنی بحران economic یعنی اقتصادی an economic crisis یعنی یک بحران اقتصادی. All of us know that we are in an economic crisis. همه ما میدانیم که ما در یک بحران اقتصادی هستیم. All of us know that we are in an economic crisis. All of us know that we are in an economic crisis. Success depends mostly on effort. Success depends mostly on effort. Success یعنی موفقیت depends depend یعنی بستگی داشتن و در اینجا اس سوم شخص گرفته mostly بیشتر on روی بر effort تلاش Success depends mostly on effort موفقیت بیشتر بستگی به تلاش داره نه شانس و اقبال عزیز دلم دوست من قربون چشمات برم واقعا اگر میخوای یاد بگیری شک نکن باید تمرین بکنی تمرین شما رو بارها گفتیم همین که عبارت و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا برای اینکه به خودتون به بقیه نشون بدید که من جسارت بیان یک جمله رو دارم میتونم یک جمله رو بیان بکنم و فراموش نکنید که با صدای رسا تکرارشون بکنید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباه اشتباهاتتون رو پیدا بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تمرین می کنیم Success depends mostly on effort موفقیت بیشتر بستگی به تلاش دارد Success depends mostly on effort Success depends mostly on effort. All their effort ended in failure. All their effort ended in failure. All همه their effort تلاش آنها ended سرانجام رسید یا منجر شد in در failure شکست ended in failure یعنی با شکست مواجه شد یا منجر به شکست شد all their effort ended in failure همه تلاش های آنها منجر به شکست شد all their effort ended in failure all their effort ended in failure. We decided to stay here for two extra days. We decided to stay here for two extra days We decided ما تصمیم گرفتیم to stay here که اینجا بمانیم for به مدت two extra days extra یعنی اضافی days روزها for two extra days یعنی به مدت دو روز بیشتر We decided to stay here for two extra days ما تصمیم گرفتیم برای دو روز اضافی اینجا بمانیم We decided to stay here for two extra days We decided to stay here for two extra days. In the end, we decided to go to the beach. In the end, we decided to go to the beach. In the end یعنی در نهایت یا در پایان یا سرانجام we decided ما تصمیم گرفتیم to go to که برویم به the beach اون ساحله اون ساحلی که میدونیم کدومه و داریم در موردش صحبت میکنیم In the end we decided to go to the beach در پایان ما تصمیم گرفتیم که به ساحل برویم In the end we decided to go to the beach In the end we decided to go to the beach How do you rate him as a football player? How do you rate him as a football player? How do you یعنی شما چطور rate ارزیابی میکنید him اوی آقا رو as a football player به عنوان یک بازیکن فوتبال How do you rate him او یا آقا رو چطور ارزیابی میکنید از فوتبال پلیر به عنوان یک بازیکن فوتبال How do you rate him as a football player چطور او را به عنوان یک بازیکن فوتبال ارزیابی میکنید How do you rate him as a football player How do you rate him as a football player We agreed a rate with the painter before he started work. We agreed a rate with the painter before he started work. We agreed یعنی ما موافقت کردیم به توافق رسیدیم a rate یک نرخ و یک مبلغ رو with the painter با اون نقاشه before قبل از اینکه he اوی آقا که همون نقاش است started شروع کرد work کارش رو We agreed a rate with the painter before he started work. ما یک نرخ را با نقاش قبل از اینکه کار را شروع کند موافقت کردیم. We agreed the rate with the painter before he started work. We agreed a rate with the painter before he started work.